The umbrella that has made us to gather here today is uh, an NGO called The Way of Peace. And uh, we also have the area pastors who have come together. So today we are gathered here to mark and to send a signal of peace, especially in this year of uh, elections. The area uh, residents and all of us as a government uh, security agents. Our motto is one and our call to everyone is one, that this is the way to go, that no one needs to to hate his own brother because of the elections. All of us need to live together in peace. And uh, today is a way of, uh, as we launch and as we do this work, we are just saying that uh, we need to live together in peace. We need to live with our neighbors in peace. Whatever you are, previously Karagita has been known for many is insecurity issues, but today the area residents have come together and they are saying that uh, all of us will stand for peace. And uh, as a government representative, I want also to join them and say that this is the way to go. And I want to appreciate everyone who has come on board and ask everyone else to join this uh, wagon. We have uh, we have our security agents always ready on the ground, and uh, we have been capacitated well by our seniors in government and so we are ready in case of any in case of any insecurity eventuality we are ready for action officially so we can now begin <laughs> katika eria hii tumekataa. Wanapokuja kuomba kura waombe kwa amani na kuonyesha kile watafanya, na atakayeshindwa akubali, maana kiti ni moja tu na wote ni watoto wetu, tunawapenda. Ni mandugu madada kwa kabila, hatujalishi kabila gani. jumara ya mwisho nikiuliza wewe, ukisema uko yako gani, utasema Adam, huyu mwingine atasema Adam. Inamaanisha sisi wote ni ukoo ngapi? Moja, moja, hakuna mwingine. Hii majina makabila ni kitu imekuja. Tunaomba sana amani, amani. Siasa inakuja mara moja kwa baada ya miaka tano, lakini sisi tunabakiki pamoja tukipigana tukifurugana, na ule mwanasiasa ashapata kenya alikuwa anahitaji, yeye ashaenda. Atakukumbuka tena baada ya miaka zingine tano, akirudi tena kukuomba kura. Wewe bado Mwafrika, Mkenya wa kawaida, bado tu uko chini, unanyanyasika, ukihangaika. Mimi mwenyewe tumekuwa tukisaidiana, ukiniomba chumvi nikikuomba sukari niongeze kwa maji imekuwa mingi, kwa unga ndio unakuja tunafurugana, kwa sababu ya ule mtu amekuja hapo baada ya miaka tano, na akipata Kenya amekujia amekusahau, tunabaki mimi na wewe tukihangaika, tunaumia. Ndio nikuomba, ninaomba sisi kama wana youth tuungane, tuwe pamoja. Hawa wanasiasa kwanza wenye wanakuja kuleta chuki na furugu kijiji, wakikuja kutuonyesha shilingi hamsini mia, ujue kusimamia hamsini mia kwa miaka tano, hiyo ni ya siku moja. Kwa hivyo si tuungane na tuwakatae kwanza, tuwakataze wenye wanakuja kutuletea furugu Kenya. Licha ya kabila zetu, licha ya dini zetu, licha ya tunatoka wapi, licha ya our economic status, kwamba sisi ni kitu kimoja na kwamba tunahitaji moja kwa mwingine. Hivyo basi tunapozidi kuongea haya yanaingia katika mawazo yetu na roho zetu, na eh, ombi langu ni kwa wakazi wa Naivasha kwamba tu, tuzidi kuungana. Nadhani katika chaguzi mbili zimepita tumejiprove, na hata mara hii najua tutajiprove kwamba ile jina yetu tuliitwa hotspot haitawahi rudiwa tena, kwamba jirani yangu Muluo, jirani yangu Mkalenjin, jirani yangu mutaita atakaa katika mji huu kwa amani na assurance yangu na assurance ya mwingine kwamba hatutabaguana kwa sababu sisi ni wakabila tofauti tofauti. Wakati kiongozi anaponena, wafuasi pia wanafuata, na hivyo basi tunawaomba wa, wa, pengine kwa kidogo warudi tu kwa senses zao na kila je, neno linalotoka kwa midomo yao lipitie katika, lipitie katika process ya kuchunguza, sio kutoa tu cheche za maneno alafu kisha baadaye tunaona kuna kuna kuna ina roll chini kwa katika community, na tunaona jirani akichukia mwingine kwa sababu ya cheche zile za maneno ambazo zimetoka kule juu. Hivyo wanasiasa wa viongozi na waomba tu uh, ah, hautakuwa hau, hau mzuri kwa kutukana mwenzako, na vile vile umahiri wako hauta improve kwa sababu umedunisha mwenzako. Tuinuane, sababu mtatukanana leo na tutahitaji tu kiongozi moja, pengine utakosa kura, utarudi katika community hii, na kwa hivyo jichukue kwamba utapoteza. Ikiwa utapoteza, utarudi kwa community gani? Hivyo basi, wacha tuinuane na tuheshimiane na tuweke mkataba kwamba tuta tutakubali matokeo ya, ya, ya free and fair election, na tunapopoteza tuunge mkono wale ambayo wameshinda, tujenge taifa na tuweze alleviate eh, hali, ya, ya, ya, hali mbovu ya wananchi wa Kenya haswa area hii ya Karagita. Najua youth wako na challenges mingi na sio youth peke yao. Wacha tusipige siasa kuanzia Disemba mpaka Disemba, kwa sababu hawa youth wetu ah, wanahitaji kupewa tumaini. Oh!